तो हेलो एंड वेलकम गाइस अभी सुबह के साढ़े छः बज रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं रनिंग के लिए परेड ग्राउंड अलाहाबाद में परेड ग्राउंड है वहाँ पे जा रहे हैं तो चलिए चलते हैं और देखते हैं परेड ग्राउंड का नज़ारा और चलिए पहले चलते हैं वहाँ पे उसके बाद फिर बताते हैं आप लोगों को